তাহলে রে এই ফুলন হয় রেডি इंडस्ट्री चे आपण expert committee Saygılar. जॉईन त्यांच्याबरोबर looking at being one of the most preferred destinations in the world, especially in Asia. आणि हे प्रियंबल आणि पॉलिसी घेऊन जेन्ना गेल्या आज तुमकां सांगपाक बरें दिसता की as of date Goa is registered roughly about 186 startups wherein out of these 186 startups we have supported roughly 93 startups to various benefits which total grant of roughly about 2.67 crores has already been given Most of this has been under seed capital, roughly which 52% of that, constituting to about 1.4 crores, has been given as seed capital to various uh, companies as far as the startups are concerned. Salary subsidy is roughly about 37%, which constitutes to about 99.65 lakhs. A lease rent subsidy is roughly about 8%, constituting to about 21.45 lakhs. हांगा आमी various products as a empowered committee chief minister chief minister we have been evaluating proposals after they have been checked at various levels under the policy we expert committee आणि एक्सपर्ट कमिटीच्यान एकदा तानी people from the industry who call all these particular companies who applied for various schemes तांचे एकदा ओके जाले की थंयच्यान तो प्रोपोजल एम्पॉर्ट कमिटीक येता so when we are try to be in tune with our honorable prime minister's thought of digital India, where he's giving a lot of focus and impetus on startup and the IT industry, we have also been getting a lot of support from the center. आणि हांगा स्टेटाच्या हातूंतल्यान स्टार्टअप पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान community outreach hand holding programs for startups capacity bu- building programs in collaboration with Startup India have been something what we have been doing. Last one year, along with this policy, as we start looking at things, we have done a lot of outreach programs in colleges, reaching out to the college, explaining them what it is that incubate and Antaka Buri idea Jitla, we want to carry their idea ahead. We believe that college becomes a right time for getting this idea, which can be a problem solving uh, part, and giving that particular part of creating an entrepreneurship pack up as well as startup also. And here this policy comes in tune. There has been a lot of uh, focus on women empowerment where through these policies major incentivization also has been done where women get a priority in terms of uh, salaries in terms of matching grants in terms of uh, initial jenna tanga recruitment karta various assistance has been given today we are basically looking at a new part of creating goa as a creative hub of the country Dr. Pramod Sawant, we are working very closely with him to see that we are able to carry this vision of his to create Goa as a creative capital. And creative capital करता असताना we are also working on the insights of ensuring the digital nomad, which has been strongly taken up with the center for a requirement of digital nomad visa. ही ओव्हरऑल आयडिया दिता तुमकां कित्याक रायट नाव through one year there been lot of policy discussions lot of things with the industry lot of new things have come in थ्री डी प्रिंटिंग सगळें जे आता आयला the next level of to scale it up getting a O E M partner in place we are trying to ensure that every part of the industry in terms of industry 4.0 is looked more widely and for startups आज आम्ही मुख्यमंत्र्यान तांकां फुडें बिझनेस दिवपा खातीर we have already had one round of discussion with the startups and Goa Electronics Limited has been the umbrella decided for all the startups to get registered under Goa Electronics जातूंतल्यान गव्हर्मेंट बिझनेसीस जे आसा वेबसायट अपडेशन आसा वेबसायट मेंटेनन्स आसा वेबसायट क्रिएशन आसा बाकीचे एन्सिलरी सर्विसेस आसा everything will be done through this particular set of startups which will be empaneled under Goa Electronics Limited. This particular part has already been started and we have got very good re- response from the industry for which startups also will get a big boost. running through digital literacy, we are touching uh, going to rural to the uh, rural part of Goa. त्यातूतल्यान रुरल बायलां मनशाक डिजिटल लिटरसी पावची कशी ताजेरूय आतां स्कीम सद्या चालू आसा आनी I think days to come we should be able to touch down a lot as far as digital literacy in terms of कोण G Pay U P I सगळें ताका शिकोवंक जाय including basics M S Office is something which we are skimming out to reach out to the women in terms of technology कित्याक भुरगीं शिकिल्लीं आसतात आणि आवय तो गॅप दिश्टी पडटा ईमेल धाड सोशल मिडिया पळय बाकीच्यो गजाली ज्यो ह्यो परत परत कळ आयल्या through a forum where representations have come to honourable CM's office and my office also so we are just going back and try to see that the last mile Antyodaya प्रमाणे मुख्यमंत्री म्हणतात जाल्यार we are try to touch down through these particular part because technology has a lot of role to play आयच्या दिसाक आमी रफली about in terms of disbursements today we have had disbursements in terms of startups Goa startup policy under roughly about 1.07 crores total amount आम्ही uh, sanction केला and under IT policy 2018 total amount आम्ही आज केला is roughly about 37 lakhs 42,231 total amounting to 1 crore 45 lakhs 10,730 rupees which has been gone through this particular discussion या डिस्कशनाच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना सात seed funding on ILO, हो. we have the policy today of 2021 talks about startups which categorizes into IT and non-IT companies. So ताच्या खातीर थोड्यो आमी कंपनीज ज्यो आज हांगा एप्रुवलाक आयिल्ल्यो ते मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन non I T companies also which are a part of these policy we will ensure that the expert committee will revisit these particular thing and replay put it back on the empowered committee पूण उरिल्ल्यो आय टी कंपनीज ज्यांनी salary reimbursement सीट सीट कॅपिटल मागिल्ले हे सगळे सँक्शन दिवन आज तांकां they are things have been sanction so that they are able to reach out and move ahead as far as the startup culture is concern म्हणटात कित्याक this was quite a pending issue for lot of industries but one promise to the industry is we are committed to ensure that the IT ecosystem is built up in the days to come we are looking at Hargar fiber which we have been talking about in terms of connectivity ती हरगर फायबर झाली की इक्वॅलिटी टू एज्युकेशन नाही जाल्यार equality to internet right to the rural part of Goa will be met up आणि तातूंतल्यान creating and reaching out and placing ourselves in the I I T ecosystem हे सातत्यान खरें जातले हे पूर्ण आश्वासन तुम्हाला हांव दिवंक सोदता thank you so C S C services आतापर्यंत आम्ही सिटीजन सर्व्हिस सेंटर जे दोन हजार अठरात सुरू केले जवळजवळ आठ citizen service centres are already available citizen service centre म्हणजे एक माध्यम जातूंतल्यान मनशाक गव्हर्मेंट ऑफिसान न वता थंय सिटीजन सर्वीस सेंटर वचून आपलें एप्लिकेशन घालें ऑफलायन जाल्यार तातूंतल्यान ताका मेळटा आपली सेवा खंयची जाय ती जवळ जवळ म्हापशा होंडा सत्तरी मडगांव पोंडा केपें सांगे पेडणे आनी Canacona department of I T ही आठ सी एस सी ऑलरेडी सुरू करून दोन हजार अठरांतल्यान सुरवात केली हातूंत specially we have had about thirty five services which are applicable in terms of revenue registration renewal labour हे जवळजवळ आम्ही करून चारशे प्लस व्हीआयडी आम्ही रजिस्टर केलेले म्हणजे village village level entrepreneurs village level entrepreneurs जरी चारशे आम्ही प्लस केले जाल्यार only two sixty five two sixty one way actively operational across the state of Goa कित्याक मेन चॅलेंज येताली की ओन्ली नायन सर्विसीस जाले आनी ते नायन सर्विसींतल्यान तांकां आमकां फुडें जोडपाक तांकां त्रास जाताले आज आमी मुख्यमंत्र्यान आज जे सर्विसीस केल्या Today we are happy to announce that chief minister honourable chief minister has today launched additional 170 services which are across 27 departments, which will be available across all the CSEs and VLEs which are catering to G2B and G2C services. Goa electronic limited आणि आय टी जी हे दोघे जण मिळून हे नेसेसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सर्व्हिस प्रोव्हाइड करपाचें काम करतात सातत्यान लास्ट जितले सी एस सी सुरू जाल्यात जवळजवळ five lakh fifty four thousand seven fifty one services have been given to the public in terms of various services म्हणजे residence cars divergence form one and fourteen form D सगळ्या हातून ते करतात आता आमकां सी एस सी फुडें वता आसतना Bicholim Tiswadi Vasco Dharbandora are areas which we are looking to complete the circuit of ensuring that all particular talukas have one C S C each online माध्यम गोवा ऑनलाईन जे म्हणजे केला ती service gives online services and offline सर्व्हिसिसा खातीर we are going through with the citizen service centres so आयच्या दिसांतल्यान जे सर्व्हिसीस सुरू जाल्या तातूंतल्यान एक आमकां लास्ट मायल पर्यंत पावपाक in terms of citizen service centres village level entrepreneurs आणि ग्रामीण मित्र हो इकोसिस्टम तयार करपाक जे मुख्यमंत्र्यान लास्ट इयर आमकां सांगिल्लें तातूंतल्यान first two parts have been done and in days to come coming with the Grameen Mitra in the part जी सर्वीस तुमकां घरा पर्यंत पावोवपाक सरकारा तर्फे फॉर्म फिल करून ताका ती स्कीम परत पावय सर्टिफिकेट ताका घरा कडेन दी ही येवजण ह्या दिसांनी रोखडीच लॉन्च जातली तातूंतल्यान आज आमी जेन्ना सर्विसीस केल्या त्या सर्विसे माध्यमांतल्यान नवे व्हीएलई नवे ग्रामीण मित्र रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सुरू जातले आनी ते रोखडेच म्हाका दिसता पंदरा वीस पंचवीस दिसां भितर as the chief minister gives time we will launch these particular services of Grameen Mitra, which will allow us to give all operational services across 27 departments, amounting to roughly 200 services to the citizens of Goa. I think this may be one of a type which will be first started in the state under the leadership of our honorable Chief Minister. Thank you. The award committee meeting in Mujibur IT Minister Sri Rohit Kote, our uh, ITG Chairman Dr. Sanjana Shetty, Secretary of uh, IT and ITG GL, all other officials, our uh, expert committee members. सगळ्यात पहिल्यात पहिले हा आय टी डिपार्टमेंटाक कॉंग्रेच्युलेट करता की अंडर द डिजिटल इंडिया कॅम्पेनच्या अंतर्गत डिजिटल गोवा जावपाक सुरवात जाल्ली आसा तुम्ही मुद्दाम जर पळे आताच रोहन खोपटे यांच्याने जे डिक्लेअर केले की almost one seventy services we are giving for the common citizen service centre and for the B L E याच्या अंतर्गत we are activating almost four hundred B L E centres आणि बी एल ई सेंटर्स थोड्या दिसांनी कम्प्लिटली ॲक्टिव्ह झाल्या उपरांत गोंय हे पहिले राज्य आसतलें जे ग्रामीण लेवलाचेर एकशे सत्तर सर्विसीस लोकांक डायरेक्टली जे त्यांच्या घराकडल्या गव्हर्मेंट ऑफिसांच कनेक्ट करून दिव्या आणि राज्यात अशा पद्धती सर्व्हिसीस अवेलेबल ना अशा पद्धतीचं इतकं सर्व्हिसीस ग्रामीण डिजिटली लोकांना मेळणात honourable prime minister India proudly we can say the Digital India campaign is successfully run in Goa as a Digital Goa आणि डेफिनेटली म्हाका खात्री असा की एक विदीन दोन महिन्या भितर आम्ही हो प्रोसेस कंप्लीट करपाक शकतले आणि प्राऊडली अनाऊन्स करपाक शकतले की डिजिटल गोवा कॅम्पेन आम्ही सक्सेसफुली गोयात रन करता आणि डिजिटल इंडिया मॉडेल आम्ही गोयात डिजिटल गोवा म्हणून आम्ही इम्प्लिमेंट केला हे आमी ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टरनी आमी सगळ्यांक सांगपाक शकतले की देशातले पहिले राज्य असा की गोय हे डिजिटल गोय जावपाक शकले ताका जोडून म्हणजे ब्रोवन कवटी आणि ताका सगळे एडिशनली म्हणजे हर घर फायबर बाकीच्यो सगळे सर्विस हे सगळे एडिशनल असतले जेणेकरून करून आमकां डिजिटल कॅम्पेन आनीकूय बी फुडें व्हरपा खातीर मदत जातली हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आज स्टार्टअप पॉलिसीच्या अंतर्गत जेणे ताका आमी चेक डिस्ट्रिब्यूट केले फॉर द सीड फंडींग आणि बाकीच्या सगळ्या पॉलिसीच्या अंतर्गत डेफिनेटली म्हणजे हांच्या कडल्यान इन्स्पिरेशन घेऊन गोयचे तरणाटे स्टार्टअप पॉलिसीच्या खातीर आपले अजूनही बी वेगवेगळे स्टार्टअप प्रोजेक्ट त्यांच्याने सुरुवात करचे खूपशा भुरग्यांनी अजूनही बी स्टार्टअप केलीचो फायदो घेवचो up to ten lakhs rupees we are giving as a subsidy not loan through the different form seed funding आसतले सॅलरी आसतली कंपोनंट लीज कंपोनंट डिफरंट ह्याच्या खातीर घेऊचे आनी फॉर दॅट म्हणजे आमचे अटल इन्क्युबेशन सेंटर परत जे एल परत ईडीसी ह्या वेगवेगळ्या सेंटरांतल्यान आमकां स्टार्टअप सुरू करपा खातीर आमचे ऑलरेडी बेस्ड स्टार्टअप आसा ते सगळे जाणांक मदत करता खुबशे जाण जर I T and non I T also we are promoting ताज्या खातीर खुबश्या जाणांनी स्टार्टअपार येवपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता हे हाज्या उपरांत आनिकूय चडांत चड यूथ जे आसा हे स्टार्टअप पॉलिसीच्या अंतर्गत येतले हाज्या फुडें जे ज्यो नॉन नॉन आय टी जे आसा तेका जाता तितके बेगीन ऑन अ मंथली बेसीस फुडले फावटी मिटींग घेवन क्लियर करपाचें ऑलरेडी आयच्या मिटिंगेक डिसायड जाला त्या प्रमाणे नॉन आय टी स्टार्टअप सुद्दां आमी खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करपा खातीर सरकार सगळ्या जाणांक प्रमोट करपाक फुडें घेतले वन्स अगेन आयच्यान सांगपाक खूब खोस भोगता जाल्यार वन सेवेंटी सर्विसीस आमी ऑनलायन पद्दतीन आमच्या सगळ्या बी एल ई खातीर आयच्यान ओपन करता म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांनी ज्यो कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर आतां पर्यंत जी एक्टीव आसात आनी सरकाराची सात सर्विसीस सेंटर आसा बी एल ई ज्यांच्याकडल्या म्हणजे आपली कास्ट सर्टिफिकेट आसतली इन्कम सर्टिफिकेट आसतली अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो सर्विसीस आणि हाज्या फुडें ग्रामीण मित्र जी संकल्पना मिनिस्टरान आत्ता मांडल्या ती तर अनेकूय बी म्हणजे इज ऑफ लिव्हिंग जेका आमी म्हणटा आणि हॅपिनेस इंडेक्स वाढवपी ह्यो दोन्ही गजाली सातत्यात सरकार करीत आसा इज ऑफ लिव्हिंग आणि हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवपा खातीर ग्रामीण मित्र हो कन्सेप्ट खूब बऱ्या तरेन काम करपाक शकतलो टेंटेटिवली मंथ एंडींग पर्यंत आम्ही ग्रामीण मित्र इंट्रोड्यूस करपाचे आसा सो दॅट त्या खातीर हांवें म्हटलां की डिजिटल गोवा आमी सक्सेसफुली कंप्लीट करपाक शकतले for that I am congratulating my I T minister mister Rohan Khaunte my I T G chairman and G M for entire as a whole as a team they are working for the digital Goa campaign thank you जवळपास ऑल टुगेदर कितल्यो three twenty two lakh transaction complete झाले आतापर्यंत ज्याच्या म्हणजे वेळेला एखादी दुसरी खंयसरी प्रॉब्लेम कितें आसतलो पण बावीस लाख जेन्ना ट्रान्झॅक्शन कंप्लीट झाला ऑलमोस्ट तसे जर पळे जाल्यार ना म्हटलें जर आम्ही half of the population of the Goa has utilize this services हे म्हणपाक काय हरकत ना एकट्यान दोन दोन तीन तीन फावटी बी त्याचा बेनिफिट्स घेतलेला आसा तर ते अजूनही म्हणजे आतां रुरल लेवलाचेर जेन्ना व्हीएलई आम्ही ॲक्टिवेट आमी एक्टिवेट केल्यो आनी सर्विसीस हाज्या पयलीं सगळे फ्री ऑफ कॉस्ट दिताले आमी आतां ताका आमी मिनिमम चार्ज जो आसा हो एप्लाय केल्लो आसा आज जे चेक डिस्ट्रीब्यूट करतात ते मूळ गोवेकर किती आहे सगळे मूळ गोवेकर पॉलिसी जेन्ना दिता policy has been defined with Goan आणि आसा फिफ्टीन इयर्स शंबर टक्के गोंयकार जेंका सगळ्यांक स्टार्टअप पॉलिसीच्या अंतर्गत आमी चेक दिल्या थँक्यू